Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Benci untuk Pecinta dari band Nangis. Ini memang tanpa latihan jadi mohon maaf jika banyak fales atau sumbang-sumbang ada sedikit.